<laughs> Ragazzi che cosa voleva dire questa cosa? In questo video parleremo dei gesti in Giappone Quindi restate con me se volete scoprire che cosa vi ho detto poc'anzi con questi gesti Ciao ragazzi, come state? Allora sono Sebastiano Serafini e benvenuti in Giappone Allora questo è il nostro appuntamento che abbiamo due volte a settimana in cui vi parlo di cose giapponesi Questo non è un argomento che mi avete chiesto di parlare voi Però è un argomento che praticamente mi avete suggerito voi con questo commento Quando mi avete detto che io ho fatto il 3 come i giapponesi Mentre la mia amica giapponese Eriko ha fatto il 3 all'italiana E questo mi ha fatto molto pensare Perché dovete sapere che se rimanete tanto in un posto Finirete per assimilare tantissimo della cultura del paese che vi sta ospitando E quindi mi ha fatto un po' sorridere questa cosa Ho detto ma sapete che potrebbe essere proprio una una bella idea per farci un video quindi oggi vorrei parlare delle 10 ma forse ce n'è qualcuna in più body language o comunque gesti che si usano in Giappone che magari visti dagli stranieri potrebbero essere interpretati in modo sbagliato quindi secondo me è giusto che li impariate che così se volete venire in Giappone non avrete delle brutte sorprese e riuscirete subito a comprendere quello che le persone vogliono dirvi con dei gesti specifici il primo è il mignolo così che vuol dire donna o morosa e il pollice in su per dire invece marito magari o maschio e questo lo si usa magari quando siete al telefono un vostro amico mi fa ah ma oppure gli rispondete ma chi è che siete al telefono e poi magari gli fate così per dirgli che siete al telefono con l'amorosa o moroso il secondo di questi gesti è fare così Magari l'avrete visto fare grattarsi un po' la parte posteriore della testa anche nel video quello dei giapponesi che provano gli snack italiani quando il mio amico Yuta ha sbagliato a fare una cosa che gli, gli avevo appena detto ok date dei voti dall'1 al 10 lui ha detto 80 e quindi quando sbagli praticamente fa ah se lo sei questa è una cosa che si usa in realtà per due cose si può usare o se si vuole un po' scusarsi dire ah scusate ho sbagliato oppure se magari non lo so chiedete un favore o qualcosetto a un amico e magari lui non non, non, se la sente di farlo magari vi fa così e vi dice ah no è un po' difficile, ah muscascina tipo un po' difficile oppure ah oggi proprio chiovacciotto mi taina oggi proprio perché devo dire che nella cultura giapponese non si dà spesso delle risposte secche quindi non si può dire no non lo posso fare o no non lo voglio fare quindi si cerca un po' di, di dare delle risposte in modo da, da rispettare un po' l'interlocutore quindi ragazzi se siete alla ricerca di un no secco i giapponesi non ve lo daranno perché non è nella loro cultura ma se uno vi dice così e vi dice che mm, non ho tanta voglia vuol dire no per noi italiani quindi imparatelo, capitelo e ricordatevelo il terzo di questi gesti questo è, l'avete visto all'inizio del video questo questo vorrebbe dire andare a bere con gli amici, questo si usa magari se vuoi chiedere andiamo a bere fuori, e usciamo a bere questa sera, questo sarebbe un piccolo bicchiere di sake, se si vuole andare magari a bere si usa questo gesto, un po' il nostro questo forse, non so se si usa solo in Trentino, però più o meno è simile. Il quarto di questi gesti è mettere il dito sul naso per indicare se stessi. In Italia si fa così, ma io ormai quando indico me stesso vi faccio così. E i giapponesi si toccano il naso per dire, ah, oh, mi? io è una cosa normalissima che però magari è un po' strana infatti indicare voi stessi lo potete fare così mi raccomando però non indicate mai le persone con il dito fate sempre così oppure chiamatele per nome perché è maleducato indicare le persone così in Giappone il quinto gesto allora questo è mm, questa cosa così che voi dite ma che cosa vorrà dire questa cosa è un po' l'equivalente del nostro questo praticamente è se vuoi dire che qualcosa è costoso già che vuol dire che costa tanto, fai una cosa così. È questa specie di ok rovesciato per dire che costa tanto. Magari se siete nel ristorante e guardate il menu e magari costa tanto, lo potete far vedere così, ecco. Il sesto l'avrete visto sicuramente fare tante volte negli anime e manga, che sarebbe questo questo lo si usa o per chiedere un piacere Onegai, onegai, onegai O per pregare, anche magari nei tempi È una cosa molto shintoista questa E anche magari prima di mangiare Quando si dice itadakimasu Oppure quando si dice gochisosama desu Questo lo si usa veramente tantissimo Il settimo, anche lo vedete fare tantissime volte Lo definirei il simbolo alla Mosè È questo questo è praticamente se, vabbè, lo potete usare sia se volete andare da qualche parte oppure per dividere le acque un po', vi ho detto che è il simbolo a Mosè perché questo vi darà il via libera, una specie di free pass per aprire magari una folla dove dice, dite così fate mio su mio fate su mio sumiasen e la gente si sposterà di conseguenza e potrete attraversare delle folle, magari se dovete scendere dal treno vedrete sicuramente le persone fare così o così anche e cercare di eh, scendere poi l'ottavo di questi simboli è questo può essere essere usato simile al gesto che abbiamo visto prima però questo lo potete usare sia per dire magari se magari andate in un ristorante e chiedete una pietanza che non c'è magari il cameriere si scusa e dice oh, oggi non ce l'abbiamo oppure se magari non lo so siete in un uno di quei ristoranti che potete mangiare a scoppio magari continuano a portarvi cibo al tavolo e magari gli volete dire ah no sono a posto così eh, moides moides eh, o magari se siete magari a casa di un amico e magari la sua mamma continua a darvi da mangiare potete dire così se non ne volete più e non è maleducato imbarcazione questo lo uso spesso anch'io anche magari nei ristoranti perché nei ristoranti in Giappone vi danno l'acqua gratis però io se mi arriva un bicchiere d'acqua lo bevo praticamente subito e quindi la cameriera continua a venire a riempirmelo allora gli devo dire no no no no sono a posto così sono a posto così il nono gesto è questo non so se l'avrete visto fare però mh, mm, penso che si faccia anche in Italia no questo quando avete capito ah ho capito eh non lo so se si usa anche in Italia però magari se qualcuno dice una cosa che avete capito o state ascoltando con attenzione potete usare questo gesto questa poi è anche molto interessante che è come contano i giapponesi dall'1 al 5 perché in Italia praticamente si farà 1, 2, anzi io farei così a dirvi la verità però 1, 2, 3, 4, 5 mentre in Giappone si fa così 1, 2, 3, 4, 5 Eh, non lo so, funziona così in Giappone, è diverso Sono stati sempre abituati così, quindi diciamo che per i giapponesi funziona così Il prossimo gesto questo è il piegarsi a 45 gradi con le mani chine qui o comunque in generale fare un inchino fare un inchino sostituisce in Giappone un po' la nostra stretta di mano e lo vedrete fare tantissimo a tanti meeting anche se magari attraversate una strada magari qualcuno vi lascia passare fate un, in un mezzo inchino io devo dire che anche in Italia magari se qualcuno è gentile con me mi viene da fare un inchino e mi guardano stranissimo io anche al telefono se tipo non lo so ah sì sì sì grazie grazie anche i giapponesi se lo fanno al telefono e anch'io finisco per farlo anche al telefono alla fine, non lo so. È una cosa che ti abitui a fare e poi continui a fare perché come vi ho detto, vivendo tanto in Giappone si finisce per assimilare la cultura giapponese, quindi funziona così. Poi anche questo è molto usato, questo è per chiedere il conto. In Giappone si fa così, check kudasai, check kudasai. E una cosa importante da dire quando si chiede il conto in Giappone è che non è assolutamente maleducazione chiamare la cameriera, quindi voi potrete urlare ad altissima voce, sumimasen, e fare così e la cameriera o cameriera di turno verrà a portarvi eh, il vostro conto concludiamo in bellezza con una cosa che magari vi potrebbe servire se magari c'è un giapponese che ne so un poliziotto che viene a farvi così o in generale magari anche negli anime si vedono le persone che fanno così questo non vuol dire Tutankhamon ma questo gesto sostituisce una X vedete che faccio una X e quindi questo è il gesto per dire Batsu quindi qualcosa che non si deve fare quindi se vedete qualcuno farvi questo gesto voi smettete subito di fare quella cosa che state facendo facendo perché è sbagliata se invece state facendo una cosa giusta vi fanno così questo sarebbe Mario vedete è un tondo e vuol dire che state facendo la cosa giusta questa è una cosa divertente perché con la playstation per esempio la maggior parte dei giochi quando gioco nella versione occidentale premo sempre la X per dire di sì e il tondo per dire di no, per tornare indietro solitamente, mentre nei giochi giapponesi è il contrario, devo premere il tondo per dire di sì e la X per dire di no e faccio sempre tantissima confusione perché magari ho dei giochi giapponesi che funzionano in un modo e poi quando sono magari nel main menu invece ce l'ho impostato per eh, la console occidentali, quindi faccio sempre confusione, però ricordatevi la X è per dire di no e il Mario invece è per dire di sì, così lo sapete. Vabbè ragazzi, spero che questi eh, simboli e gesti questi body language vi siano stati utili Spero che abbiate imparato qualcosa di più Quindi adesso rivediamo la cosa che vi ho detto all'inizio Tsuma Nishin sterunde Ippai nonde Karimasu questo vorrebbe dire praticamente la mia moglie è incinta, bevo un bicchiere e poi me ne torno a casa <laughs> spero che questo video vi sia stato utile Ditemi che cosa ne pensate nei commenti Ditemi quale di questi gesti vi ha sorpreso di più E grazie sempre davvero per vedere i miei video E mi raccomando se avete delle domande sul Giappone O altre cose che volete che parlo Anche non del Giappone se c'è qualcosa che volete che vi racconto Un story time Scrivetemelo per favore qui sotto Che mi fa veramente piacere interagire con voi E vi ringrazio davvero di cuore per vedervi questi video Un abbraccione da Seba e alla prossima Ciao vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.